Cześć! Często pytacie, jaka jest przyczyna powstania nieestetycznego załamania lakieru tuż przy wolnym brzegu. Dziś rozwiążemy tę zagadkę. Ta nieatrakcyjna bruzda powstaje w wyniku nierównomiernego rozłożenia produktu lub jego nadmiaru na paznokciu. Dochodzi do tego najczęściej podczas zabezpieczania wolnego brzegu lub aplikacji lakieru przy skórkach. Problemem może być też nierówna naturalna płytka paznokcia. Mamy na to sprawdzone sposoby. Podczas zabezpieczenia wolnego brzegu zwróć uwagę, czy na końcu paznokcia nie zgromadził się nadmiar produktu. Jeśli tak, przeciągnij czystym pędzelkiem po płytce w celu jego ściągnięcia. Czynność należy powtórzyć podczas aplikacji każdej z warstw, czyli bazy, kolejnych warstw koloru oraz topu. Gdy aplikujesz lakier przy skórkach, nabieraj niewielką ilość produktu na pędzelek, tak aby unikać zbyt grubych warstw. Nie zapomnij trzymać pędzelka w pozycji bardziej pionowej, gdy aplikujesz kolor przy skórkach. Jeśli natomiast załamanie lakieru powstaje w wyniku nierównej płytki paznokcia, zastosuj Semilac Lever Base, która ma na celu wyrównanie naturalnej struktury paznokcia. Proste? Proste.